Ora, moi boas, sou Nicolás e hoxe quero vos mostrar como está feita a miña casa, de que material está feito e algunhas cousas máis biodegradables. Despois tamén vos vou dicir algunhas, algúns materiais que son ecolóxicos para, para contaminar menos nos procesos, tanto nos procesos de construción como despois na reutilización de material. Vale. A casa está totalmente feita en pedra de granito así está de bloques, despois en paredes de ladrillos, por exemplo esta que en un recubrimento de xaso para, para facer a parede, cabe engadir que hai que pintalas ainda, e tipo puñer estudar mas meu pai a pintalas. E tamén teño un aislante de balmate, levan a arlita, é unha, un, tamén un aislante, levan a arlita as paredes e levan algúns tamén balmate. As portas son absolutamente todas de madeira, madeira, madeira, non contrachapado, nin, nada, nin cartón deste que é hoxendía, totalmente madeira, madeira maciza. Escaleiras tamén son de madeira, incluídas as, as de Irapósata. sótano. O piso é de bovidillas con cemento e de plaqueta. E o piso de arriba é totalmente de madeira. Madeira tamén, madeira, madeira. Non está merda que hai hoxendía. Que non vale para nada porque acaba pudrindo e dixo que isto moito mellor. A casa está totalmente feita en pedra, ten paredes de, de ladrillo, ten algunha parede tamén por aí de pedra, pisos de madeira e aquí de placa. É totalmente a casa, totalmente a estrutura está feita de formigón armado, tanto os piares como, a, por exemplo, a, a, os cimentos da casa. A única ventana orientada ao sur que hai nesta casa son as dos baños, tanto deste como deste, E tamén desta habitación, tamén orientada ao sur. Estas son as tres ventanas que hai orientadas. Non todo o piso vai ser plaqueta, tamén temos un piso de madeira, como hai tamén, como os, das habitacións todos son madeira. Menos a da cociña, ao dos baños, obviamente. E xa que estamos nos baños, os baños teñen azulejos, non? Para todos. Se non pingaría isto, enchería a humedad, madre que pariu. Os móveis tamén son de madeira, teñen mármol, rolcó da cociña, todos os muebles que hai na casa son de madeira, madeira. Aí tamén. Aquí tamén temos muebles de con mármol e madeira. Todo, casi todo esta casa, muebles e todo é de madeira. As lacenas tamén, as da cociña, todo en madeira. xa que estamos aquí, vamos falar un pouco de desta ferrata. Nós, para que ajo, temos un sistema Bah, o sistema é que está meterlle leña a isto aquí, encender a cociña e xa temos agua quente. Que pasa? Estar a queimar leña todo o ano, aparte de que vai todo para arriba, verdad? O fume a toda a carbonilla que bota. Pois chupa moita leña e iso e no, nós aproveitamos a leña do cortate que cortan, verdad, por aí polos montes, pero no, a, a, o día que haxa algún problema, teñamos que cortar non é que se xa o mellor Eh, o que imos facer é instalar unhas placas solares ali no faiado, no, no, no faiado, no teito da casa. Imos instalar unhas placas solares para quentar a polo verano. Así, uns, e tamén pola primavera, e se ven algún día ese xeitoso polo inverno, tamén podemos quentar ajo co, <clears throat> cas placas. E así aforraríamos moitísimo en leña e iríamos para a atmósfera. Eso sí, se temos que cociñar algo, temos a vitrocerámica ali, pero se temos que cociñar algo no forno, deitemos o forno aquí en a cociña ou na lareira que está ali en baixo. Para min, esta casa, os problemas máis mm, que non son moi ecolóxicos para facela un pouquinho máis, xa se nota que está casi todo feito en madeira, non? Os muebles, portas, ventas, as ventás de obvio, hai nas de aluminio e de PVC, pero os tamén son de madeira. Pero hai algo que quero destacar é o aislante o aislante e a arlita e tamén algo de balmate, que iso o balmate sobre todo para facelo, iso contamina moitísimo. E en vez de meterlle iso, eu meteríalle cortiza, corcho, deste común que hai, son láminas e iso vai perfecto, además é biodegradable. Tamén se pode meter lana de ovella, esa tamén aguanta bastante ben. E así tamén hai xente que tamén usa cáñamo incluso. Eu sei de, dun familiar que usa cáñamo. Dá unha casa vella, vella, e use, meteulle cáñamo á casa para aislar. Nesta casa xa temos tres ventanas orientadas ao sur, pero aquí nesta habitación temola, como podes ver, orientada cara ao oeste. E podías, en vez de abrir aquela ali, podías abrir cara ali, cara aquela parte de ali, pero non tocamos a ocasión de facelo, non se planteou e eh, claro, pasou pois, que pasou. Outra cousa máis que engadiría é pintar ahora que vamos pintar a casa e todo, porque esta casa é prácticamente nova, teremos uns par de anos con elas. Podemos escoller unha pintura que, que non contamine tanto, nin no proceso de, <clears throat> de fabricación, nin nin para futuros problemas, non que dure, que dure é importante, e que non contamine, que sexa unha pintura biodegradable e que non cause ningún impacto no medio, que sexa unha pintura normal e corriente, pero, perdón, pero que sexa biodegradable, que non sexa... Perdón. E por último, o sistema de calefacción que xa falamos antes, vamos meter unhas placas para non ter que andar a queimar, da, <clears throat> queimar tanta leña. E tamén temos instalado, por certo, tamén temos instalado un suelo radiante que aproveita moito mellor para non ter que usar calentadores pola casa ou así. Por aí adiante temos suelo radiante que o que fai é bombear. Temos isto que entra a cociña e bombea tamén por uns tubos que é polo chan. Tamén temos aquí un fogón para quentar Além, para quentar a casa un poquinho por esta zona do comedor, temos un fogón de leña isto solamente se encende por inverno, obviamente, non vamos a gastar leña, pero isto come cachopos así que flipas, sabe, un enorme, e non é como a cociña que a cociña está o problema que ten que non podes meter aí un cachopo nin indios, porque ao ser, sabes, refrigerado, perdón, ao ser ter un sistema de ajo, eso non produce tanto calor como outra cociña, eso tens que meter leña miúda.